Was macht einen guten Leader aus? Sein Pionier. And it's going to be free breaking, creeping forward. There's one, oh, there's the other one. He's going for more. They're completely blind. There it is, a third. Moving. There it is. Inspiriere deine Teammates. Gehe voran. Wir lernen voneinander und entwickeln uns zusammen weiter. Ein guter Support bleibt immer an deiner Seite. Egal wohin dich deine Reise führt. Hängt an, Bobby, harte Arbeit, Passion, Teamwork, Dedication. Gemeinsam kannst du alles erreichen.